ਦੂਜਿਆਂ ਨਾ ਰਹਿ ਚਾਹੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾ ਚਾਹੇ ਗੱਲ ਗਾਲੇ ਉੱਤੇ ਖਫਾ ਹੋ ਖਫਾ ਹੋ ਖਫਾ ਹੋ ਜਾ ਦਫਾ ਹੋ ਦਫਾ ਹੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਮੇਰੀ ਦਫਾ